我的朋友思思前天工作的时候，突然出现头部炸裂样的头痛。那么，引起炸裂样头痛的病因有哪些呢？其实，引起炸裂样头痛的病因有很多，但是它们之间又会有细微的症状上的区别。譬如说，如果炸裂样的头痛啊持续不能缓解，甚至出现意识的障碍，则强烈提示有蛛网膜下腔出血的可能。如果炸裂样的头痛反复出现，不能完全好转。 这个时候，则提示有可逆性脑血管收缩综合征的可能。如果炸裂样的头痛合并有视力的下降，检查发现有视乳头的水肿，这个时候呢，则强烈提示有高颅压头痛的可能。如果患者出现站起来头痛，躺下去好转，这个时候呢，则提示有低颅压头痛的可能。 如果在产后的妇女或者其他高龄状态下的患者出现这样的头痛呢，则提示有静脉窦血栓形成的可能。如果近期呀出现过头颈部的外伤，或者出现了耳朵里边呀有搏动性的耳鸣等症状的时候，则提示有颈动脉夹层的可能。所以，像思思这样出现了炸裂样的头痛，一定要及时就诊。 详细的描述自己所有的症状，才能更好的分清楚自己患病的类型，而且一定要遵医嘱做好所有的相关的检查，才能更好的找准病因，对症下药。